Си Рафилова сега. Благодаря. И какви са ви очакванията? Ами, любопитно е, тъй като ние сега започваме поредното, поредния, как да кажем, обновяване, поредното обновяване на библиотеката, като приключихме един проект и започваме следващия. Как върват нещата по другите страни? какво бихме могли да приложим в този започващ проект да. от вашия опит? И по другите библиотеки на практика, защото аз, честно казвам, очаквам от вас да взема, може би, повече, отколкото ви очаквате да вземете от Значи не съм я разнявам. Да, да, да. Ето то така е обявено като дискусия. Аз от лекции не правя много да, Аз мисля, че размяната е най-доброто нещо. Добро утро. Добро утро. Аз съм Ася Петрова. Искам от е, ние сме две библиотеки, техническа и педагогическа. И сега в момента преминаваме на нов каталог. Ага. На нова автоматизирана система. Вече започнахме да разработваме. Да Ами ние също в момента, аз да кажа честно, съм много далеч, но съответно мога да свържа с хората, които... Аз мисля, че няма да ми гърнем, ние просто апгрейдваме същата система. И а, аз ще, ще ви кажа сега, даже не мога да сетя на тази система. На Алък сме. А, мисля, че някакви. при... Нали казвам, аз съм много далеч, аз съм от другата страна на технологиите. А, но с удоволствие бих научил нещо. Да, да. чакали някакви? Ами, интересно ми е какъв е този термин. Да, да. Да, трудно се продава, аз ще питам да ви го продавам, ако не го купите, няма въобще да се разсъдя, просто нещата се движат в посоки. Да, Ние и говорихме, че аз не съм напълно съгласен. Ние се гоним един друг. Хората навсякъде са хора. Ама технологиите? Технологиите са за... Точно това има предвид, че хората навсякъде еднакво се противопоставят на технологиите, на мен се струва. Парите навсякъде намаляват драстично и в това отношение много са приличени. Предлагам да дадам телефон, ще на български, на съглашен Да. Чакай геймификацията също. Имаме някакъв опит ще ни бъде интересно. Страхотно, аз искам да чуя и какъв опит има. Да. Има два мъже, това е страхотно. Много женска професия, да. Здравейте, аз съм Атанас Иванов. Обсъдък се занимавам с дигитализацията на фонда предимно и някакви неща. На мен също ще ме е Напълно го разбирам. Да. Затова. Това е много правилно. Ако мога, а, може би най- е, отново най-доброто нещо, което мога да помогна е да възвържа с респективните хора, които, ще, ако не задоволят очакването ми, поне ще се получи някакъв смислен разговор. Да. Конфуций преди да умре, учениците му го питали, е, след като си толкова стар и мъдър сега, мислиш, че знаеш всичко. И знаете ли го това? И, и те му отговорили, и той им отговорил, не, но знам пътя към него. И аз това го казвам на студентите сега, въобще не мисля, че знам всичко, но като, точно като библиотекар мисля, че мога да, да свържа с, с а, верните хора, ако не 6, как е 6 degrees of separation, 6, нали, пиесата е такава. Ако не, те, те, те някой друг ще го свърши. Казвам се Анджелина Генишев Бейдер, работя в библиотеката на Нова часовници. За е, сръмсовниците много правилно казвам. Да. Ваня Русова също в на технически всичко е интересна Технически услуги, това е между библиотечни заеми? Не, технически услуги са свързани с бирните машини, да. с механизация, аз имам въпроси. Аз съм научен вие какво правите. Може би ние нещо ще научим от вас по тези въпроси. Ами, да. Ами. Слушам ви. Здравейте, Диляна Давидна съм аз. Аз съм председател на Българския университет. Било с служба. Просто ми е интересно. Да. Няма някакви определени очаквания. Да. но ми е интересно. Да. А, те въпросите сигурно ще излязат и а, блога, блога, на който аз слагам всичко, аз всичко се събирам в блог. А, не знам QR кодове дали използвате, много е малко, но съм ви направил крат, а, кратък линк. А, EM Embed 18, значи Bitly Embed 18 е, не мога, да го направя по-голямо на браузъра или да дава 100% или 200%, искам да го направя някакъв към 120, просто по-добре да виждате. Ако искате на телефоните си да отворите от ами, там... Е трябва да е по-голямо. по-голямо. като го направя е, по-голямо ми излиза... И прави 200%. Така по-добре е. че темата е предизвикателна и ще видите какво е научите, какво е предизвикателно. Да. Аз смятам, че квалификацията в България не е още достатъчно То навсякъде е на мен се струва, че не е теоретично съпишено от Да, да. Да. Да, аз имам в момента две глави на книги се преглеждат преди публикация. В едната твърдя, аз мисля, че съм прав, но всичко, което казвам, между другото, тук, повечето, което казвам, тук е лично мнение, така че не трябва да се съгласна. Може да го спорват по всяко време, да помагат на тези неща. аз твърдя, че дори студентите не са готови за това. Дори студентите, аз като ги питам моите студенти, те не са готови. Те все още очакват традиционно обучаване тип лекция. Даже не тип дискусия, нали, конструктивизъм а за геймификация ми се струва, че и родителите ще се възпротивят, администрацията много трудно ще обидим да, да вложи пари в нещо такова, така че сте абсолютно права. Да. Ако има време да договорим за това с най-голямо удоволствие. Социални медии и геймификация са последните 4 години от живота ми. Така че ако искате нещо да, да споделите, аз слагам всичко